Allora, ma guarda questo effetto, tutte carte normali, ok? Adesso sì. io voglio provare a fare una cosa di questo genere. Ti chiedo semplicemente di tagliare dove vuoi tu. Sappi che taglierai punti diversi, giusto? Sì. Esempio, qui, eh, eh. gira, gira, ah, gira. Ora di cuore, chiudi, sì. posso vedere che tagli in punti diversi, giusto? Sì. Tagli ancora, vai, tutto casuale, non ancora di cuore. Eh. Qui, eh, giusto? Okay. Ora puoi di cuore, 10 di cuore, scegli. Ma 10 di cuore. 10 di cuore. Adesso, altra cosa, sei d'accordo che tu potevi chiaramente a qualsiasi carta, giusto? Mm. Sei d'accordo, no? C'è. Cioè, tutte carte chiaramente, no? Perfetto. Ora, altra cosa importante, la tua carta 10 di cuore, mescoliamo le carte in modo che non c'è nessun ordine, giusto? Mm -hmm. Sei d'accordo? Sì. Ma ora mescoliamo anche così, in modo che così sia tutto Mm. completamente mm. mescolato. Ci siamo fin qua? Sì. tutto mescolato. Ora io voglio provare a fare una cosa incredibile. Io lascio qui le carte e ti chiedo di un numero tra 1 e 52 libero, quello che 20. 20. Sì. Io prendo, conto 1, maniera pulita 2, 3, 4, 5, giusto 6, 7, 8, 9, 10, giusto? Uh -huh. 11, riprendendo bene, vero? Sì. 12, 13, 14, 15, 16, 17, giusto? Uh -huh. 18, 19, questa è la ventesima carta esatta, giusto? Questa è sì. Se fosse andata avanti, cambiava il risultato, eh. giusto? Eh. E anche qui è ovvio che cambiava. Sì, ma la decima è questa. Sei d'accordo? Sì, la ventesima. carte casuali, no? Sì. Quindi veniva un intero rimpiccio proprio da un mazzo sì, è quella, è Ora, se il miracolo è avvenuto, questa è la ventesima. No, dai. Come hai fatto? Questa Bellissima. Ragazzi, acquistato perché è pazzesco e io ringrazio mia mamma per aver... Bellissimo Stefano.